Перестала плакать по ночам И ждать звонка щекой, прижавшись к трубке И разбирать судьбу по мелочам Прокручивая боль на мясорубке И разбирать судьбу по мелочам Прокручивая боль на мясорубке Зима все медленней, белее и длинней Лишь ночь темней след в сугробе глубже, Лишь теплотой рассеянных огней Горит в квартирах свет в холодной стуже, Лишь теплотой рассеянных огней Горит в квартирах свет в холодной стуже, И снег шуршит, пугая тишину, И мысли расползаются в скорлупке, как в добровольно выбранном плену И переход от мини к максиюбке Как в добровольно выбранном плену И переход от мини к максиюбке Завалки горсть стоплю я в кипятке Спасибо чаю, он всегда спасает В горячей струе в белом молоке Знакомый запах прошлого витает В горячей струйке в белом молоке Знакомый запах прошлого витает Я перестала плакать по ночам И ждать звонка щекой, прижавшись к дороге И разбирать судьбу по мелочам Прокручивая боль на мясорубке и разбирать судьбу по мелочам Прокручивая боль на мясах